Трем подписчикам и гостям, я джекли. Сегодня я покажу вам, как сделать удлинение натуральных дред. А для этого нам понадобится каниколон, который уже сварен предварительно в дреды. Ну, это та же техника, что я использовала в видео, как сделать дед-дреды. И если вам очень надо, вы можете перейти на видео. Я оставлю ссылку в описании. Если вы захотите удлинить дреды, то вот видос именно для вас. И вот я наплела несколько дред, ну, типа три, <laughs> на самом деле четыре штуки. Вот, просто четвертую я не доплела. Потому что я не знаю, хватит ли мне двух штук. Если будет смотреться очень жиденько и неправильно, я добавляю розовую грейдину и удлиню свои. В общем-то так, что мы делаем? А, ну вот, во-первых, вот такие штучки оставляем. Вот. Совсем забыл, что у меня есть зеркало. Короче, дело к ночи. Значит, мы смотрим, какие у нас самые небольшие дрединки сзади. А, и подплетаем к ним, подплетаем, ну в них, <laughs> можно сказать, вплетаем вот эти хвостики. Я понимаю, он получился не особо хороший, наверное, без, об... ну, без обмотки, разумеется, потому что это дольше времени нужно. Вот. А потом мы снимаем резиночку, я не знаю, вам будет видно или нет, но вот тут э, резиночка для волос, с помощью которой, в принципе, делают разные интересные прически и даже закатывают дреды. Ну, по крайней мере, я вот 50-50 так делала. Оп. Не одноразовые, на самом деле, но не жалко, скажем так. Ну, вот, и смотрим, сколько у нас тут, ну, вот, вот этой петельки. Ее мы тоже должны разрезать. Вот так вот. То есть все разрезано. Вот. Далее. Не знаю, насколько вам будет видно. Я надеюсь, что хотя бы в монтаже будет видно. убираем Сколько у меня тут джедин на одном ряду? Ага. Четыре дреда. Замечательно. Это просто то, что нам надо. Вот. Я немножко сниму, потому что, ну, как-то <laughs> в них сейчас не очень удобно что-либо делать. Главное, чтобы они были как можно более симметричные. Итак, этот кончик, да, он самый короткий. И он у меня украшен ракушками, ракушками, <laughs> одной ракушкой и одним замочком для дред. Я это все тоже заказывала с Алик. Если будет интересно, просто пишите в личку. И все. Так, вот эти вот кончики, они прям намертво схватывают. Но так как они состоят из железа, железа, то очень быстро наступает усталость металла из-за перегибов. Вот. И, короче, это не круто. Придется новую надевать. Так, а отсюда что мы делаем? Где наша ракушка? Вот она, наша ракушка. У нас есть палочка, которая может имитировать зубочистку. И сейчас мы попытаемся все это... <laughs> Как называется? Распустить. На самом деле дреды все-таки тоже можно распустить при помощи опять же, к <laughs> этой, при помощи зубочистки и геля, чтобы он прям маслица было. Вот. Вот я достала вот эту штучку. Она, кстати, из золотого цвета, какой она была в баночке. Вот в этой. Вот в этой баночке не золотистый серебряный, а это стал медным. При том, что голову я даже после того, как надела вот эти штучки, не мыла. Это не так давно было, на самом деле. Поэтому для меня это прям шок-шок, что оно так играет. Так, хорошо. Это синяя часть. Синяя часть, да. Должна была быть, по крайней мере. Так, мы прикладываем вот так вот. не знаю, правильно ли я сейчас сделала, я не очень хорошо себя вижу. Вот, короче, на то место, где у вас сужение идет, где, в принципе, вообще пофигу, как что будет. И можно взять небольшой крючок. У меня это 0,75, а, но почему-то он самый маленький в отличие от другого 0,75. Это все от фирмы зависит, вот, от фирмы, в которой вы решили, решили или решите покупать крючок. Это тоже очень важно на самом деле. Ну что, ну, придаем это все безобразие себе волосы. Конечно, не для всех подходит каниколон, потому что Кадиколон, он на самом деле растительный по, по ощущениям, ну, отличается от натуральных тред, то есть от э, нормальных волос. Потому что дред становится валенком, а каниколон щеткой. Вот. Но я постараюсь проносить его как можно дольше, чтобы все было лучше. Угу. Я знаю, что я забыла про эту штучку. Эта штучка у нас должна быть вот как-нибудь так. Сейчас даже подниму, может, что-нибудь. Вот так вот. Все петли потом можно убрать. Тем же крючком, кстати, да. В общем, так делаем до конца, до того состояния, пока оно не валяется друг в друга, и за это, если подергать, она не отвалится. Я... А сейчас мы перенесемся э, в тот день, час, миг, где я уже заплела дреды. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И всем пока!